მომართოს მეფემ ორმშედი და ჩემი ჩემთავს ვეძებ ფიქრობენ მსლის დრო არა და უბრალოდ ვერძებ არა და დრო არ მაწთვის თორემ ვიცი რომ ყველაფერს შევძლებ და ვეძებ თავს გამოდმები თვეძებ ყველა მიდის ეს ფასია მათი ფარსი თამაში და ფაქტი რომ ჯერდები ჩემს ხალხს და რად მინდა ათი მე გობარი რომელმაც არის ის ხასიათი რომელიც ფკლავს და რომელია ჯოვანდარდი ორივე იდახვზე ვარდი არნიშნავს ტკივილს თუ შემიყვარდი ეს არის საჟალო ჩემთვის მე არავის არ დავა მადლი რომელიღოს როგორიც ვარან როგორიც გავხდი მე ყველა მადლი ჩემთვის დავტოვე უბრალოდ თავს და დავხდი თავს და დავხდი ფასამით გულზე თუ რამე დევს ის არის ნახტი თუ კлауდი საკუთარ ემოციებს იმით რომ ალაუდი რაც დამალე ყველაფერი დარჩა შენ კი გაუჩინარდი და ხან და ხან გრძნობ თითებს რომლით ას ჩემს ნაუდი მე არ ვიცი დევს ეს აზრები მაგრამ ახლა გაწვდი გაწვდი ხარ შორს და უფრო შორს წადი მე ვაჩერებ ჩემს თავს აქედან მარტო წავალ ჩადი მე გონა არავის გავდი მაგრამ შენს გასხვავდი ჯობებს და ბიტს ვაგრძელებ როის და დაღლილს არ მასვენებს არც თითრობა და არ შეღება ქალის მინდა გახვრა და ქალის თითქოს ღირსი ხარ ამის მაგრამ ვიცი რომ არ ღირს და შა იმის ვინ შესაძლო და არ ღირს შენი და ქალები დაიწყებენ ჩემი სახელის სახლში ტყვიან კიდეც რომ მოიკლავდნენ ძადილს შენ კი ვერ მოყვები ნამდვილს რადგანაც ყველა ზერთულს მოექცი როგორც ადვილს და ახლა რა გჭირს არენდობი თავს და ახლა სხვაღლის შენს ემოციებს შენს კიბულებს არავინ დათვლის შენ ძიცი რომ შენს მეგობრების რაში არ მიგიღებენ დაღლილს მე კი გავსებდი ემოციები დაცლას და ვევსებოდი შენით ამდენი ხნის მე რამჭირს რატომ გიხსენებ როგორც დაჭრილს როცა ეჭვების რომელმე მაცლი და შავსისხს არ განუცდით კიულს და არცისხს ეს რაღაც უფრო მეტია რადგანაც დარჩი არ ვიცი როგორ მაგრამ ყველა უარყოფითი მე მოკალი დარჩი დავეძებ რაღაც ახალს ვიღაც ახალს ყოველს ხვს ვერ ვუდებ გულს და ვერც აზრს ჩემი ყველა ჩვევა მიაქ წყალს